Tenim camps a tres continents, 14 països i 22 destinacions. Els camps poden ser polítics, eh, educatius, de desenvolupament rural o social i de convivència en famílies.